नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ के मेले में तंदूरी चाय की दुकान पर ये तंदूरी चाय जो है इसमें पहले कुल्लड़ को बाकायदा तंदूर में पकाया जाता है और उसके बाद ये भैया चाय बनाकर देते हैं कब से बना रहे हैं कहाँ का है ये पैटर्न पुणे का ये पुणे का है पुणे का पुणे का है और यहाँ प्रयागराज कुंभ में पहली बार आए पहली बार आया हूँ आज ही आया हूँ क्या नाम है आप जैसे जनार्दन जी कहाँ से सीखा है सर पुणे से सीखा है मैंने आपके पूर्वज या पैतृक कोई काम चलता आया क्या इस तरह का ना ना ना मेरे तो दोस्त है हमारे